YOLO Bila nak beli tu susah sikit Oh yelah Aku biasa double click lah <laughs> Double left click Ah tu lah aku tak biasa double left click Ya ya Kau set dekat right click kan Right click lah Ah betul lah Dekat right click Kau set dekat left click Aik Kau berjalan left click kan Kau berjalan left Right click Macam bila Right click Berjalan Ah. Ha Aku buat right click. Ha, left click okay, eh, untuk right macam right beli right barang right ke right apa. Okay, okay, tukar aku ni ke? Tak, tak, betul lah. Aku, aku tertukar left right, okay. Ah, okay. Terak right click. Tak sure dua, tak sure. Ah, uh, dia orang tak ada, dia orang tak ada what. Oh, kan belakang cik Wash. Alright. Eh, alright. Alright, alright, alright. Sini ada what? Oh. Takut-takut sikit Okay, ready Alamak yeah. Tak apa, masuk lah Ni boleh Alamak eh, Alamak Jangan no, no, no, no, All right. to attack, to attack. Cuba datang, cuba datang. Aku aku ada hati, aku hati. Nice. Aku quality pula aku stun. <laughs> aku provide a uh, what untuk Reza. Kau nak Reza? Kami kami kami. Ming. Tuh, Reza kau faham ke? Okay. Nice. Yep. Let's get go. Let's get go. Lawan lawan. Ya. Ah, tadi, dia. Satu Jauh. Ha jauh. Saya jauh. Get out, kena. out, get out. Fuck it out. <laughs> Tadi dia miss ya. Yang dah Ah, Baron Push, push eh Push boleh Dua-dua boleh, aku tak kisah Aku ikut eh Salah dah ni Jee